Día de ahí pasa el tiempo y a veces no me siento contento. Los minutos y las horas pasan lento. Te extraño y me siento preso. Soñé contigo y aún aceptar que ya no tengo ni un beso. Déjate, Déjate llevar, que yo te llevo a lugar especial. Donde nadie nos pueda molestar. Que pase lo que tenga que pasar. Déjate, déjate llevar, que yo te llevo a lugar especial. Donde nadie nos pueda molestar. Que pase lo que tenga que pasar. Yo sé que somos tú y yo, tú y yo lo soy ella de mí se enamoró, se enamoró. Por eso su corazón me lo entregó, yo no le voy a fallar. Mis días contigo lo quiero pasar. Baby. Déjate, déjate llevar, que yo te llevo a un lugar especial, donde nadie nos pueda molestar. Que pase lo que tenga que pasar. Déjate, déjate llevar, que yo te llevo a un lugar especial. Déjame ser más que tu amigo, yo quiero hacer tu abrigo. Llámame cuando tú tengas frío. Contigo me sueño contigo. Quiero que te pase los días conmigo. Estoy dándole duro en una cabaña. Lo quito cuando me muestran todas sus el sol en la playa. Hicimos el amor a las Islas Canarias. Dándole duro en una cabaña. Ella me muestra sus mañas. La arena y el sol y la playa. Hicimos el amor y las Islas Canarias. Uh.